Втора година поред Универзитетот Гоце Делчев организира хуманитарна акција под мотото Мала радост и тоа пред новогодишните празници. Минатата година вработените и студентите на Универзитетот Гоце Делчев донираа детски играчки и истите беа наменети за детското оделение во болницата во Штип, во Центарот за аутизам и на социјално ранливи семејства кои што ни ги посочи од Центарот за социјална работа. Мораме да се пофалиме дека минатата година собравме над 2000 детски играчки кои што на огромна радост на најмалите беа употребувани понатаму, а оваа година во согласно со управата на Универзитетот Гоце Делчев и во консултација со Искра, Државното средно училиште за деца со посебни потреби, одлучивме да собираме во предновогодишниот период средства за лична хигиена. Бевме информирани дека тоа е тоа кое што најмногу им недостига во моментов и решивме мала радост оваа година да биде приориентирана на средства за лична хигиена. Јас морам да се заблагодарам на сите медиуми кои што ја покриваат оваа акција, затоа што благодарение на вас и минатата година, не само вработените на Универзитетот Гоце Делчев и студентите, туку а, за акцијата се запозна целата јавност во Штип па и пошироко и имавме донации и од граѓани на Штип. Така да се надевам дека и оваа година ќе ја препознаат акцијата Мала радост, ќе изразат својата хуманост и ќе донираат средства за лична хигиена кои што ги наменивме за Искра. Средства за лична хигиена ќе се собираат во сите кампуси на Универзитетот Гоце Делчев, Значи, во новиот ректорат, во стариот ректорат или правниот факултет, на факултетот за образовни науки, понатаму на кампус 2, на кампус 4, пред мултимедијалниот центар на кампусот економски факултет. Имаме испратено кутија за донации во кампусот во Скопје, во Струмица, во Кавадарци, значи буквално секаде каде што имаме активни студенти на УГД, секаде ќе собираме средства.